Thank you. Kisah ini adalah tentang pengampunan, tentang bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 18, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan harus berapa kalikah aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan tujuh puluh kali tujuh kali. kak kak baru pulang kak lo ngomong sama gue iya kak siapa lagi gak ada orang kak kak eh kapan gue nikah sama abang lo itu gitu aja aku marah sih ya udah teteh teteh baru pulang teteh teh eh, kopi tuh sekalian Ih, gitu aja marah nanti jadi manis lo apaan manis lo ih gue udah cewek mulu ih dasar oh, namanya sah sih? Lihat-lihat aja lagi ya. Lo ah. rumahnya di mana? Kasan. Kepo banget sih. Gak gue bawa rumah gue. Lah, anaknya keong. Berisik ya sumpah bacotnya nih. Eh, eh, eh, kakak, eh, eh, Tani, Tani tunggu. Tani, Tani, Tani, Tani. lagi untuk dibenarin ini. Kenapa kamu bawa pelur gitu? Kami habis berantem bang. Sama siapa? Orang namanya Sandi. Gimana rumahnya? Itu di ujung Anak sono. Belum tahu orang. Belum tahu siapa saya. Ayo kita semperin. Eh, emang abang siapa? Aku mantan preman. Udah bang, orangnya tinggi banget bang, Abis bisa sekali. Kan Sandi cewek ya. Nekat aja tuh orang ya. Terus Sandinya cewek digebukin kalah gimana ntar ya? Oh, ini kagak udah siangan aja waduh ah mana sepatu belum diberesin lagi ya uh. eh eh masuk masuk gak pakai permisi Mana tes cuma dilempar lagi? Ya, nanti diberesin. Kenapa sih muka lu kusut banget? Kenapa nih, Bang. <laughs> Emang tadi Mas diapain aja sih lu? Ih, dikerjain mulu sama kakak-kakak. Ya elah, terus lu tadi di sekolah nggak beli makanan apa gimana gitu? Nggak sempet, udah capek. Ada makanan nggak? Balik lagi nggak sarapan? Enggak apa? Terus lu pulangnya naik apa? Jalan kaki, makanya jemput. Iya, kakak juga baru bangun. Aduh, mana ini lagi tadi semalam pesawat delay, makanya baru jam 12 baru tidur. kurang hujan lagi. Terus lu mau makan apa hari ini? Makan ayam. Ini instan nih. Kak, mie mulu. Makan daging sekali-kali. Ya elah, yaudah kalau gitu kita beli makan keluar yuk. Ya. Ih mager, udah capek. Udah, bikin sendiri aja. Ayolah ke situ di... Ih, gak mau, capek. Padang yuk. Gak mau capek. Nah, terus maunya gimana? Ya udah bikin sendiri aja tuh, potong ayam yang di belakang aja. Ya, masak sendiri. Kakak belum mandi. Elah, mandi masih dulu. Coba kayak dulu udah papa mama makan nggak makan ya udah ya udah ya udah terus gimana nih enaknya nih kamu yang masak ya kakak yang motong ya udah ini udah lapar nih oh, ya udah sepatu taruh mana nih udah taruh situ aja udah lapar ya elah lu ganti baju sama lagi ya udah ya udah ya udah gua ambil pisaunya dulu ya hmm. pisau di mana itu di sana mana Sandi, mana kau Sandi? Sandi, mana kau Sandi? Siapa? Sandi. Saya. Kenapa? Sandi, mana Sandi? Ya, saya Sandi. Dan beraninya main di belakang aja, mana Sandi? Situ cari siapa sih? Cari Sandi. Iya Sandi. Iya saya, nama saya Sandi. Apaan sih? Ribut-ribut. Ada apaan? Siapa dia? Ini saya disuruh Pak RT untuk bersih-bersih sama ini nyari tikus. Satu kepalanya 25.000. Oh, disuruh bersih-bersih. Ya udah itu sekalian bersihin got-got itu sampai bersih. Tapi tadi kok manggil-manggil sama Sandi katanya. Emang lu diajak bersih-bersih? Tahu tuh. Ayo, jadi nggak? Ayo pertama diapain dulu nih kita potong ya hmm, kan terus habis itu kita cabutin bulunya hmm, penting tuh kita kasih siram air panas hmm. habis itu kita panggang enak makan rame-rame pakai saus apa bumbu kacang aja gimana sip udah yuk ayo kemana tuh orang Gak iya aneh ah yaudah mau potong ayam dulu ya Ah! Ah! Ah! ah, saya patah. Dudukin, dudukin, dudukin, dudukin. Kakak gue jago bola, jadi bisa nih ngurusin kayak gini-gini doang. Beneran tuh kak? Iya, panggilin ya. Kak. Sini ada yang ah. kakinya patah ah. nih. Ah, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, Eh, kenapa kaki lu? Kaki saya patah. Oh, yang sini apa yang sini? Ini. Yang ini. Oh, ini. Eh, ini Diam aja. Ah, diam, diam, diam. Ini yang patah. Iya. Coba lihat. Oh, sini beres. Jangan, jangan jangan. Pegangin, jangan, jangan jangan, jangan, jangan, jangan. Ini aja mau benerin. Dah. Ini ya yang ah. Oh. Nama lu siapa? Nama saya Tom Heng. Tom Heng. Kok aneh nama lu Tom Heng. Karena bapak saya suka tau sama Tom Heng. Oh. Lu siapa namanya? Saya Jerry. Jerry siapa? Jerry lupa. Berarti panggilnya Tom and Jerry dong? Iya. <laughs> Kalian. Ah! Ah! Bener nih. Ah. Eh. Udah. Oh iya, kan? Lu bisa jalan. Sulap nih. Oh, makanya. Makasih kak. Kalau kakak sendiri namanya siapa? Ini adikku. Namanya siapa? Namanya Sandi. Oh. Sandi Morse. Nah, kok kayak pramuka? Nama saya suka pramuka. Hmm, kalau kakak sendiri? Gue Santi. Lah, kayak perempuan. Dia cewek. Dengan cewek. Iya. siapa? Santiago Bernabeu. Karena oh. nama saya dulu sukanya sama Real Madrid. Oh, Real Madrid. Tahu. Oh. Mamanya suka bola kan? Iya makanya oh. udah nih nggak usah perlu ke Haji Naim eh, iya. sono gue jalan coba iya coba gue jalan dulu oh iya nih. bisa kak bisa kasih ya, ah, eh. oh iya, nah, ya kak makasih kak Tom Jerry salim lah oh iya lupa nah gitulah kasih ya kak kasih Yusuf nggak tuh? Bapak taruh di situ. Masa sih? Kok nggak ada ya? Cari yang benar, Pak. Kemana tuh berkas ya? Kamu kan tukang lupa orang ya, Pak? Iya lah, kalau tukang kan tukang parkir, mesti tukang lupa. Kayaknya di sini sih kemarin, tapi di mana ya? Cari yang benar, Pak. Aduh, bahaya nih kalau dia sampai nggak jadi perpanjang ATP. Dia mau mau jadi itu dia nyalonin jadi gubernur. Seriusan, Pak? Iya. Hebat banget. Emang Pak Yusuf paling hebat di sini. Luar biasa Pak hebatnya? Aduh, ya udah cari lagi. Nah, ini dia nih. Maafnya nih, pasti ini tuh. Kan Pak Yusuf calon gubernur nomor 4 tuh ini Apa papa yang taruh di situ enggak ini yang gituin Wah, yang iya ngumpetin ini pasti Erlin nih yang ngumpetin nggak mungkin lah pak masih kecil begini bang ya, mana bohong kok lagi di sini astaga dikit pak ya dikit tahu juga ya ampun kan dikit tuh akhirnya ketemu juga sini dong, mah duduk mah aduh ya ampun anak kita umur berapa ya ngomong-ngomong ya 12 tahun oh, pak masa nggak tahu biasa aja kali mah kan cuma nanya yang bikin siapa mah lah yang bikin yang berdua mah aduh kok nggak mirip ya iya lah nggak mirip Pak. eh, mirip saya pak oh iya kok nggak mirip nggak mirip apa ini masih adalah aduh gini mah Kenapa Pak? Di lingkungan kita nih sering situasi keamanan tidak kondusif. Kondusif Pak? Tahu si Gerard nggak? Tahu? Iya, dia sering bikin onar di sini, lingkungan kita di sini. Oh, lu warga sini pada bilang sama Bapak? Wah, kemarin itu ibu PKK tuh sampai memproyek dia tuh nggak? Rusuh juga berarti orangnya ya? Iya, itu orang emang benar-benar tuh yang rusuh provokator itu dia ntar papa habis mau ngurusin KTP-nya Pak Yusuf, hmm. papa mau ke tempat sindiran. Tapi papa hati-hati juga pak, bahaya tau pak. Ah dia mah tinggal dipukul ke lagi juga. Jadi kalau udah rusuh kayak gitu hati-hati pak. Kan orang bisa nekat aja pak hari ini. Iya juga sih. Udahlah papa mau. Jangan modal badan doang pak. Waduh, ini badan jadi bawa-bawa dong ini. Ini aset pak. Ya udahlah, papa siap-siap dulu lah. belum nih Pak? Coba Mama lihat. Ini Pak benerin Pak. Hmm. Kan yang bener, kenapa biar ganteng, ya. jangan jelek mulu. Ya ampun Ma, Mama kalau ngomong dari hati banget Papa jelek. Reo kan harus cukur nih Pak. Jangan Ma. Ih, Mama kan suka dengar reo breoknya Papa kan? Iya dikit. Ayus. Eh, ah, ngisi dulu lah biar ganteng. Gimana mah? Bapak udah ganteng belum? Udah, udah ganteng, udah Pak. Ganteng kan? Pakai kopiah dulu lah, Dan sama kayak Pak Daru tuh. Orang kompleks sebelah tuh. Iya kan? oh yang ganteng-ganteng gimana gitu kan? Ya sedikit ya, lah. Kan? Sama papa ganteng mana ya? Papa lah. Ah, pasti, Pak Daru nggak ada papanya. Ah, udah kan? Udah kan? kan? Ah. Ya udah, papa jalan ya. Udah, Jangan lupa tuh, Pak. Oh iya, benar. Kasih ya, Maya. Biasaan deh. Ah, ah. Ko. Wah, pagi. Ko. Aduh. Wah, apa kabar Sehat, Luar biasa. Nah, kok enggak buka toko di Mangga Dua kok? Lagi off nih, soalnya kan kemarin lagi ada demo. Oh, tutup jadinya? Iya, tutup. Enak dong karyawannya kok ya, pada libur? Ya, begitulah. Udah jadi ya, Pak RT sama Oh, kamu oh, mau belusukan? Udah warga Iya, mau sapa warga kanan kiri tempat belakang rakyat banget iya, iya dong kan kita harus merakyat ngomong jam berapa ya pak udah jam apa nih pak waduh kita harus buru-buru nih yaudah yuk pak yaudah ayo oh, eh, iya, okay. duluan ya kok jangan eh, lupa mandi kok bau nih oh, iya, iya, iya. Iya, mari kok Matius 7 Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. gue dulu lah aduh sudah jam segini ibu-ibu belum pada datang bagaimana sih jamnya ngalor mulu kalau datang-datang arisan mereka Mulu saya capek menunggunya ya aduh apa kabar Jen Karen, kelewat datangnya Jen iya nih saya tadi kejebak macet padahal saya udah naik gojek online nak bisa gitu ya Jel namanya juga Jakarta Jel iya, iya. aduh gila sih lama dia pergi Jel makasih Jel tinggal Jengika nih hari ini belum datang iya Jel Ika juga tidak tahu nih kayaknya dia juga naik gojek online deh oh gitu Jel ya, kita tunggu aja Jel ya iya ditunggu aja Jel sampai kita tunggu Jeng Ika silakan cicipin dulu deh Jeng ah iya Jeng aduh ini buatannya enak banget Jeng Kayaknya enaknya enak sekali. Oh, eh, salam oh. Jenika. Ya ampun, aku tunggu-tunggu Jenika. Selamat datang iya, Jenika. Selamat iya, iya, Jenika. Jenika itu naik apa sih sebenarnya? Lama banget kayaknya. Aku ah, tadi naik online itu loh. Naik online yang gue itu oh, oh, Jang. Aktivasi online itu. Aku tungguin jeng ya Sama kita nunggu-nungguin. Yang lain nih Jang ya. Silakan deh cicipin makanan tadi buat anakku nih pandai Sika enak sekali Jel aduh pintar sekali ya masaknya ya iya Jel coba ya enak tuh Jel ya ngomong-ngomong kul kita sekarang kok sepi ya Jel nah, Kenapa itu Jel? Padahal kita itu kan harus aktifin kul ya Tapi iya. kecuali ketuanya aja gitu Iya ketuanya aja gondrong rambutnya Gimana itu? Rambutnya kan contoh yang Iya, jadi anak-anak kita sendiri udah telat jeng bagaimana anak-anak ini jeng kan iya kita juga jadi pada males nih jadi iya. secara gitu tuh ketua udah tinggi badannya gondrong walah oh, oh hidup lagi ya iya, ya secara hidup lagi tuh orang ini iya, gimana jeng enak jeng enak enak banget silakan jeng di mantap iya sambil nunggu teman-teman kita nungguin ya jeng oh iya, iya. kita mau ngomong-ngomong ada sih ini belum ada yang pernah sih kuenya nih pisang goreng panada mana itu pembeli ya nggak ada oh silakan pak mau beli pak kuenya dijual dijual berapa harganya bu dua ribu wah dulu gua lihat ini harganya ya ganteng-ganteng kita gitu, cuma empat ribu pak mau iya dapat ya, dua dong nih kita kasih satu ini satu ini satu ya Oh, nggak pakai plastik? Ya enggak dong, Pak. Plastik oh, iya nggak bisa pak ini pak kalau mau ini pokoknya saya nggak mau pokoknya nih plastik ah, nggak kalau mau tisu nih hmm. Ya, kan udah sore nih. Ya, kan sebentar lagi akan ada kancul. Bagaimana kalau kita kocok-kocokan dulu, Jil? Oh iya, ya, ya udah. Aku ambil kertas plastik dulu ya. Bentar. Jreng-jreng, ini kan sama Jil. Doraemon ada sini. Iya. Ya sepuluh ribu dolar ya. Iya. Ya. Kali Jeng. Oh iya Jeng, sambil sebentar kita kocok harisan. Jeng nggak mau nyobain kue-kueku kue yang Oh iya. Oh, ini pengen kita cobain dulu aja kali ya. Ini enak, kita tunda dulu ya. Iya. Ya, kita makan dulu ya. Ya cheers apa aja sih ini kayak enak deh oh kerupuk dari Bangka Neko udah kemplang Bangka oh dari Pulau Bangka Belitung iya Pulau Wah, banyak duit wah banyak banget jauh banget ya iya dari Pulau Bangka ya, dari bawah tapi kayaknya kalau kita makan makan dulu kelamaan kali ya, ya. kita kocok dulu aja ya Jun yuk dulu aja ya nggak sih udah belajar hah waduh di mana orang dari mana itu aduh! siapa nggak tahu laki-laki aduh siapa aduh tak aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh ini bukan tugas punya tapi ini benar bawa aku tahu kenapa tidak tahu aku tadi tadi aku manggilnya kresek bukan uwi tidak tidak tidak maaf maaf Ini apa-apa apa-apa Ini gue mau capek? Buat lo Buat gue ya? Iya Emang baik nih. Bang, bang, bang, apa ya bang? Ada mana bang ya? Tau kakak gua maling Oh, maling, mungkin dong Keluar, Min apa-apa udah, mungkin dong Ya, ampun sih taruh taruh ada motor lewat biarin dulu biarin dulu aduh aduh dia maling tuh pak Aduh, oh ada uangnya. Iya. banyak pak, mana uangnya pak. Banyak sih. Kita ambil, kita ambil iya, Jangan pak. Boleh Eh, Aduh, ibu-ibu ini, aduh gimana sih, Pak? saya kan RT nih ya kan di sini nih kita amanin dulu amanin dulu nih ini. ini ini ini ini duit punya siapa kami nih ambil ambil ambil ini plastik punya siapa punya kami oh, oh. ambil juga ambil nah, terus kamu ngapain dia maling Ya, saya cuma mau ngambil untuk kue gitu oh gitu udah sini sini plastiknya sini ini nih udah ibu-ibu ambil uangnya ya ini ambil plastiknya udah nih buat gue. ya kan ini masih di sini mas Aris oh ya ambil ambil ambil warisan kita di udah ambil ambil ini ambil kan, udah udah kan nggak ada kan nah, ambil nih plastiknya tutupin kepalanya tutupin ya. kalau kejahatan itu jangan dibalas sama kejahatan terus balas dengan kebaikan masa sih pak susah lagi dia curi harus berusaha lah ya kan kalau ibu-ibu mukul-mukul dia dia mati masuk penjara ya tidak mau pak ya makanya biarin aja dia udah sekarang ibu pada pulang nih udah kita amankan eh, ini eh, ya ibu ya pada ya. pada ya? pulang. Iya, iya iya ini bertanggung jawab iya udah sana pada pulang. pada bubar iya, eh mari bu udah kita juga udah kita iya, iya, udah sana balik balik udah kita bayar juga kamu pulang juga kamu aduh Matius 18 Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Duh, lapar nih. Iya, wer sama. Ah, apalagi gue, plek, plek. Ah, elah, Makan lawer. Aduh, aduh, tunggu, tunggu. Kaki gue gatal banget. Sebenernya anda, sumpah. Biasanya ada pohon. Pohon apaan? Wah, enak nih dibajak. Dipanen kali, plep plep. manjat Manjat. Aduh, lo tau. No, ada ganas. Langsung ambil. Nih, gue ngambil. lo pikir biliar? Ya bener ah, gue lapar nih. Wah, ada yang nyolong nih. Woi, mau nyolong-nyolong aja kalian. Ada orang. Lu pikir kakek lu yang tanam apa? Yang tanam. Tunggu, kalian lari kemana? Lari, lari lagi. lagi kalian. Ya Pak, lah dapatnya cuma kecil-kecil begini. Bayar seribu juga bingung. Tahu. Gua kasih rumah sini. Duduk, duduk, duduk, duduk. Ayo duduk. Wah, ini hukuman buat kalian. Kalian jangan nyolong, orang itu jangan nyolong gitu. Sini, duduk, duduk, sini. Kalian semua. Dingin, Pak. Nyolong lagi. Kabur lagi kalian ini. <laughs> Pak, ya Udah lah, udah, maja Kok jam aja, sama joget. Saya nggak bisa joget, Pak. Joget, kagak mau tahu, kalian harus joget. mau bisa, Pak. Ah, kalau cepat ah, lu bisa joget baru bisa pulang. Kalau nggak bisa joget, kagak bisa pulang, buat, nggak mau tahu. ya udah, ah, mantap gitu. jangan ya ah. sayang, supaya jangan nyolong punya ah. orang gitu. Aduh. Aduh, ini ada apa nih? Berhenti, berhenti, berhenti. akhirnya ada jurusan apa? Selamat. Kenapa sih? Ada apa, Gerard? Mereka lagi nyolong gua gitu nyolong mereka masa sih emang kamu nyolong berdua enggak mana buktinya kira masih bohong bapaknya aja nuduh nuduh ya mana buktinya kira ah udah nyolong masih bohong lagi kali ya. saya nggak pernah bohong yakin kamu nggak pernah bohong iya sih sebenarnya tadi saya cuma lewat Terus habis itu saya sama dia lapar, tiba-tiba ada rambutan nyantel di situ. Saya ambil dan rambutannya kecil-kecil dan ya, busuk nyolong kan? itu nyolong kan? Ya lagi salah bapak. Iya. Kenapa rambutan di situ didiemin aja? Ya punya saya. Kalian gak sudah, sudah, sudah, sudah. sudah sudah gerak gini aja. Kamu juga kemarin pernah gitu kan ngambil uang ibu-ibu oh, iya, warisan. Iya, iya. Kamu nggak dihakimi sama mereka-mereka. Oh iya. Jangan iya. hakimin iya. orang lain. Nah, Mau boleh kayak gitu, gerak semua. Ya udah siram lagi aja, gantian, biar sama. Ya, saya, saya, saya, saya, saya, ini si Gerard makimin orang. Iya. Suruh joget disiram air. Ayo lo. Maaf nih. Ini yang kemarin mau ini kan bersih-bersih rumah kita ya katanya ya? Wah, lu. Nangkepin tikus katanya mau nangkepin tikus di iya, rumah. Iya. Iya, ya. iya benar ya. Udah, sama aja ngambilin tikus ya dah. Ntar gua ambil ini sapunya dulu. Tikus di rumah banyak. Ayo, bawa tikus. Ya, ya. Tuh, ambil, ambil, ambil. Ayo. Wah, ini saya bawa Pak RT ya? Iya, iya, bawa aja, bawa. Banyak tikus di rumah. Oh, kemarin mau kita aman, bro. Plek, plek. Kita aman, plek. Sirnya.